sou do tempo que, até 1970, só podia almoçar na Colombo, entrar na Colombo de terno e gravata. E as senhoras vinham todas elegantes. E os garçons eram proibidos de receber gelo. Nós vamos completar 121 anos com essa beleza de sempre. Então nós temos nossos espelhos que chegaram da Bélgica, o nosso piso que é português. A é francês, o vitrô, e o, a claraboia. Lá embaixo tem os mármores Carrara da Itália. É, e o meu metro vem de Caxias. <laughs> Já veio muita gente famosa, muita gente de vários de novela, O pessoal já veio gravar novela aqui. Aqui eu vi muitas, muitas pessoas importantes, como o Getúlio, Juscelino, Tranqueiro Neves, Aqui em 68 teve a Rainha da Inglaterra, artistas famosos como Rock Hudson, Gina Lobris, Sofia Lore, que vinham o baile de galas municipal e depois vinham aqui. A Carmen Miranda trabalhou aqui do lado da Colômbia, vinha aqui sempre. De segunda a sexta, nós temos aqui Bar Jardim, café da manhã, que é la carte. Aqui chega na quinta-feira, já lota. Quando chega na sexta, entra uma base de 5, 6 mil clientes aqui. Não é estrangeiro, não é brasileiro. É Minas, São Paulo, é Brasília, vem é todo o Brasil. E a sábado é feijoada, sexta-feira é o bacalhau, às quinta-feira é o patapá. Aqui tem muito tradicional, é casamentos, sexta, sábado, domingo. Se tornou uma casa tradicional no Rio de Janeiro. Agora, nós temos os doces que os gringos, quando chegam aqui, gritam até por elogia. Uau! Ah, uma vitrine de doce é um show. Você pode ir no Cristo Redentor, né? nós estamos a Colombo. E no Porto de Copacabana nós temos uma belíssima confeitaria Colombo lá também que é os doces, salgados, de boa qualidade também. É muito bem visitado. O pessoal vai muito lá conhecer o nosso café da manhã, muito. Final de semana fica bastante lotado.